Ma'am, kalma muna. Matanong kita, ma'am. Ano pong ginawa niya sa inyo, ma'am ah, May? Sige. Inom muna po kayo. Nandun na yung sabi na may mapapakasal, tapos yung sabi na ma- magbubuntis, we spend 500,000 to get a pregnant, pero ang masakit doon, don't make that because Pina- pi- you not a liar like you! Pinangakuha niya ho kayong pakasalan. Yes! Arabia even one piece of that dyan a babae na nanakit ako! Even the, the, the chocolate, everything, even my perfume! Pilipina ka rin! What She is not involved with that. Yan? Sampong babae! Huwag kang mag-iyak! Pinagsabay-sabay po yun. Pinagsabay-sabay. Yes! Meron pa Mr. Moro, nilason mo, sabi ni chairman. Hindi ko po yung nilason. Buhay po yung asawa ko noon. Kaya na, kaya na. Anong, anong pinainom mo sa kanya? Wala po akong pinainom. Oh,